دڵپڕ ئاگرا ساقی پێکت يا ئەم شەو يا ئاگرا یاری من بەشودا دەنگەر بم کوژم زیاترا هەر ملاش واز بێنم لە عشقی پڕخاترا ئەو کەسەی بینی مەیکردین سامنی ئەو کافرە جیرم دانا لە سەرچان لە ڕادا زۆر شڕم عنیش وەکو ڕۆفی لە دۆستەکانم پڕم وەرە بە لتوزي عطرنا زیاتر نبینم خخوایە شکرم من پاشای سر زمينة طول جەیەم و کەسم دنيا دنيا و دینە دانا لسر تالا رادا زور شرم شڕم ئەنیژ وەکو ڕوفی لە دۆستەکانم پڕم وەرە بە قوربانت بمە دەست لە مێزگرم لە تاوی من دو پڕ ئاگرم الله سر لەبوو دامتا جینم دانا لسر تالا ڕادا زۆر شڕم ئەمیش وەکو ڕۆفی لە دۆستەکانم پڕم وەرە قربان قوربانت دست دەستت لام ێزگرم ترسم يا دارين بير بيت سوا دنا بالروش سني او دلمنا لرزيت سوا جينا مدانا لسرسان لا رادا زور شرم عمني جواكم وبيني لدوستا كان فرم ورب خربان دبمد الصدلام يزقرم لا تاوي دوري تويا من دل فرلا اقرم خمدان بۆ لێم ناگەڕێنەوە ماچی لێوتتم خۆشە بۆ من دەرمان و دەوان بۆنت مشکون هەن بە ڕاست و سنیارد ژینم دانا لە سەرتا لە ڕادا زۆر من وەگرۆ پاوەڵی لە دۆستەکانم پڕم وەرە بە قوربانت بمە دەست لە مێزگرم سليمان بوتبانجي صباح بواني لسرتا توقريدا ولا بيدا بلاشي وين يلمزو تقوارا لجويدا ليوي هسور وخزن دا واي ما سمكرني دا واي بوما تباسا وان كزني يو دستي ليدا جينم دانا لسرتا لا رادا زور شرم عني جوك السيرواني لدوستا كان برم ورب edibim da sıdılam ezgirim Ve Rabbe kurban edibim kam yerde barındırım Ay can vay can husbandry